натрийдин гидроксидинин цинк менен болгон реакциясы цинк анфатердүү металл кислоталар менен да негиздер менен да реакцияга кирет цинктин бөлүкчөлөрүнө натрийдин гидроксидин куябыз натрийдин гидроксиди биринчи цинктин сырткы кабыгын эритет андан кийин суу цинкти кычкылдандырат акырындан цинктин бөлүкчөлөрү газ көбүктөрү менен капталат цинктин катиондору сууга өтөт акырындан ашыгы менен алынган жегич натрийдин тетрагидроксиди пайда болот